avui és etapa reina de la Challenge de Primavera, acaba a Santuell, el castell de Santuell. Uh, serà una etapa dura perquè ve l'equip professional continental Pro Tour Burgos <laughs> BH Pro Tour i esperant sempre com sempre nosaltres estar davant del pilot i provar d'agafar qualque escapada és una etapa bastant dura, a part de Santuari, que va Santuari, el circuit és molt sinuós, anant cap a Porto Colom hi ha repetxons, cap a sort n'hi ha un altre, però el més... El tot serà el de arribant en Esquerritxó, passant en Esquerritxó, anant cap a Falanitx, hi ha un repetxon d'un quilòmetre i mig que tres vegades serà ben gustós. No crec que deixin moltes escapades, i que arriba a ser de Lluís mas, a Vall de Pot, com ben col·locat i, i que faci el que pugui tothom. Aquesta setmana les sensacions han estat divergents. Uh, mal, molt de mal de cames, dies poques ganes d'entrenar, una setmana estranya. Avui acaba aquesta setmana i veurem o farem un tro o anirà bé. de moment, jo crec que estem bastant, estem bastant satisfets amb com estan anant les coses fins ara en aquesta challenge. Com, com sempre hem dit, no és el nostre objectiu primordial, el nostre objectiu un guany és com l'any passat és el Trofeu Pla de Mallorca i de moment eh, quedem quedam amb les sensacions que cada dia, cada carrera anem millor. 05, un minuto 05 de los cuatro corredores de cabeza, cabeza de pelotón. Bé, ara acabant de fer el primer pas per Felanitja, on hi havia la meta volant, i, i sortint hi ha una escapada formada per, per corredors bastant interessants, hi ha en Peris, en Soto i un, i un altre corredor del Burgos, BH, i estan, acaben d'informar un a prop d'aconseguir ja el minut d'avantatge. No tenim informació de moment dels nostres corredors, suposant que estan dins el pilot. Eh, molt, molt estan a 15 segons, segons, estan eh, corredors escapats estan grup Bé, ara mateix fa uns quilòmetres acaba d'haver un atac molt dur de, dels líders i, i, altres, i altres corredors importants i desgraciadament els corredors s'han quedat quedat tallats i sobretot en Jaume Menos mal també he vist el Montserrat i ara estan intentant lluitar a veure si, si aconseguim entrar en altra canal en pilota, a veure si tenim un pot de sort i pot haver una aturada a davant, però bé, crec que, crec que serà difícil avui. Vayamos, intenta arribar al grup aquí davant, va, va, va, va, va! Lluís, aquest dos els pot deixar. Enllumat. Eh? Bé, finalment s'han complit els pitjors pronòstics, el que, el que no desitjàvem, i és que tant Jaume com Montserrat s'han quedat tallats i ara estan aquí intentant lluitar per entrar de nou en el piló, però ho tenen difícil, el davant no han aturat i segueix un ritme molt viu i, i aquí darrere no, no roden tan fort. papá,